parte da direita não está escrito fator de erosão? Então, aí é análise de erosão. Então, vamos lá. Eu vou na página 35 e 36, certo? Página 35 e 36, xerox que eu dei para vocês. Na página 35, lá em cima está escrito fatores de erosão juntas transversais com entrosagem de agregados e acostamento de concreto. Não. Na página 35. Não. Aí na página 36, juntas transversais com barras de transferência e acostamento de concreto. É essa. Então, eu tenho que achar a tabela que se adequa ao modelo que eu escolhi para fazer minha estrada. Então, eu vou usar o quadro da página 36. Aí, vou usar a velha máxima do Arquimedes. Basta olhar. Espessura da placa. Qual a espessura da placa? É, é coisa mais difícil explicar a tabela, né, Lucas? Como é, que, como é que você explica a tabela para o engenheiro? Basta olhar na coluna tá. Eu vou achar 2,34 e 2,31. Essa eu nem precisaria fazer, né? Quem, quem fizer a conta está perdendo tempo. Porque. Agora. Tá